Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. La lección del día de hoy, lección número 11. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. De todas las ideas que hemos presentado hasta ahora, esta es la primera que está relacionada con una de las fases principales del proceso de corrección, la inversión de la manera de pensar del mundo. Parece como si fuese el mundo el que determina lo que percibes. La idea de hoy introduce el concepto de que son tus pensamientos los que determinan el mundo que ves. Alégrate en verdad de practicar la idea en su forma original, pues en esta idea reside la certeza de tu liberación. La llave del perdón se encuentra en ella. Las sesiones de práctica con la idea de hoy deben llevarse a cabo de forma ligeramente distinta de las anteriores. Comienza con los ojos cerrados y repite la idea lentamente para tus adentros. Abre luego los ojos y mira a tu alrededor, así como a lo que está cerca, a lo que está lejos y a lo que está encima o debajo de ti. Mira por todas partes. Durante el minuto más o menos a emplear usando la idea, simplemente repítela en silencio y asegúrate de hacerlo sin prisa y sin ninguna sensación de urgencia o esfuerzo. Para derivar el máximo beneficio de estos ejercicios, los ojos deben pasar de una cosa a otra con cierta rapidez, ya que no deben detenerse en nada en particular. Las palabras, en cambio, deben usarse pausada e incluso relajadamente. La introducción a esta idea, en particular, debe practicarse de la manera más casual que puedas. Contiene los cimientos de la paz, de la relajación y de la ausencia de preocupación que estamos tratando de lograr. Al final de los ejercicios, cierra los ojos y repite lentamente la idea para tus adentros una vez más. Tres sesiones de práctica probablemente serán suficientes hoy. No obstante, si no sientes ningún desasosiego o si este es muy ligero y te sientes inclinado a ello, puedes hacerlo hasta cinco veces. Más de eso no es recomendable. Y nos dice David, hoy empezamos esta fase importante del proceso de corrección, mientras que invertimos por completo la manera de pensar del mundo. Como una mente dormida, hemos mirado el mundo de una manera muy extraña, viendo a la gente, los sitios, los acontecimientos, las situaciones y las acciones como causativos, y viendo los resultados como efectos de estas causas falsas. Esto ha afectado todo en nuestra percepción falsa, la ciencia, el método empírico, el método científico. Creer que tú puedes hacer experimentos con un mundo de imágenes, de energía, de fuerzas, ideas extrañas que se cree que son la verdad, tales como para toda acción existe una reacción. Una ciencia extraña que hemos llamado física newtoniana, basada en hacer pruebas con lo que parece ser un mundo exterior y en sacar conclusiones basándose en estos experimentos. Sin embargo, los pensamientos son causativos porque los pensamientos están en el nivel de la mente y de nuestras lecturas del texto. En el capítulo 2, por ejemplo, en la sección La función del trabajador de milagros, extraemos que solo la mente es causativa y que las creaciones erróneas pueden parecer proyectadas a la forma, pero ellas son imposibles. Y el valor de transferencia de esta lección del día de hoy es enorme. Esta lección saca al cuerpo, que solo es un dispositivo de aprendizaje del atolladero. Sale del atolladero de tener culpa ¿Qué significa eso? Significa que los cuerpos no son creativos, que los cuerpos no causan nada, que ningún cuerpo le hace daño a ninguno otro, que ningún cuerpo está nunca enfermo o se pone enfermo a causa de otro. Ningún cuerpo causa nada. Cuerpos reuniéndose es tan carente de significado como cuerpos separándose. Ahora empezamos a ver el significado de la proyección da lugar a la percepción, que no viniste a un mundo preexistente, sino que los pensamientos egoicos, los juicios, los resentimientos y los pensamientos de ataque son los que producen la alucinación de un mundo que parece estar fuera, pero no lo está. Empiezas a darte cuenta de que el cuerpo es sencillamente neutral, un dispositivo de aprendizaje que el Espíritu Santo puede utilizar para sanar la mente, para traer a la mente de vuelta al pensamiento correcto. Todas estas locuras y tonterías sobre confusiones de niveles, como si hubiera diferentes niveles en la forma. Cuando de hecho la mentalidad correcta muestra la integridad de la mente y muestra la imposibilidad de niveles. Esto es lo que la sanación es y es tan simple. El ego va a intentar defender en contra de la simplicidad con toda clase de conspiraciones intelectuales, análisis, jerarquías, sistemas. Pero la verdad es tan sencilla. Y la idea de hoy, mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado, pone la causación en verdadera perspectiva. Crees que piensas los pensamientos y luego piensas que ves los pensamientos. Y si sueltas estos pensamientos, ya no vas a ver estos pensamientos en términos de percepción. Es el primer paso para mostrar una representación, un reflejo que parece estar ocurriendo, mientras todavía crees que estos pensamientos son reales. Tu hermano es el espejo donde ves la percepción de ti mismo, mientras dure la percepción, hasta que la luz de la revelación, los grandes rayos de luz y la verdad sean vistos como la realidad y hasta que este mundo de hermanos y hermanas no sea visto como más que falsa percepción, nunca verdadero ni por un solo instante. La idea de hoy es un gran paso hacia el abrirse a la experiencia real del mundo real, de la verdadera percepción, del campo unificado del que hablan los físicos cuánticos, en el que todo está completamente conectado, todo es completo, todo es uno en la conciencia. esta bella percepción holística en la que no hay ningún hacedor porque no hay ninguna personalidad. La Biblia nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Qué verdadero. Dios crea en el Espíritu y el Espíritu es uno para siempre. Ahora bien, para abordar esta idea, tienes que soltarlo todo en el mundo lineal de la percepción, porque el mundo lineal de la percepción no es más que falsas relaciones de causa-efecto. Relaciones de causa-efecto ficticias, espurias, que no tienen ningún significado en lo absoluto. Tienes que ver la imposibilidad de la idea de que alguien le haga daño a alguien, de que alguien hiera los sentimientos de alguien. Deja ir todo el complacer a la gente. La gente no puede complacer a la gente. La gente fue fabricada por el ego. Son imágenes dotadas de una sensación falsa de tener una mente privada, con pensamientos privados y tienes que soltar el concepto del yo. Lo que sea que piensas que eres, lo que sea que crees que eres, un hombre, una mujer, una persona, un médico, abogado, madre, padre, hermana, hermano. Mientras más profundizas en la idea de hoy, vas más allá de conceptos de estudiante, de conceptos de maestro, te sumerges hacia adentro, más profundo, más profundo y más profundo, en la inmensidad de la mente. Y dejas a un lado esas metas tontas y egoicas del concepto del yo, que se fabricaron para intentar ofrecerte un sustituto de la realidad, un sustituto de la sensación de valía y un sustituto del amor. Estos solo son pensamientos y parecen estar produciendo un mundo que no tiene ningún significado en absoluto. Hoy, en este mismo instante, sin ninguna prisa, de manera muy relajada, practicamos con esta idea de hoy y nos regocijamos, porque es el principio de invertir el pensamiento del mundo. Ya no estamos obligados a creer que el mundo causa cómo nos sentimos, que el mundo nos causa hacer cosas. Somos liberados de la creencia que este es un mundo de escasez y carencia y hostilidad. conforme nos elevamos en la experiencia abundante de la mente, abriéndonos a la conciencia de la mente divina, una mente que nunca podría crear de manera errónea, una mente que nunca podría utilizar mal el poder de Dios para fabricar algo que no sea el amor de Dios. Hoy, perdonamos la creencia en el uso indebido del poder de la mente al ver que mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado.